मैंने तो धीरे से नींदों के धागों से बांधा है खाबों को तेरे मैं ना जहा चाहू ना चाहू आ जा हिस्से में तू मेरे तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी